tebamusasemya munobala kubanga mubawagala nedda ebeera basisita baffe nga ba hariyet yava e uk muganda wange oyo sisita waffe oyo hariyet yava e uk n'agenda ku ground n'agenda ettake anoonyereze baganda baffe bangi nyo bapatomani mwenna mwenna amagambi sijja kubamenya munyuma nnya kubanga buli omu ayina rolo gyapulaiso njagala okubebaza baganda bange njagala okubebaza tugenda tukyeyongera okufuna information njagala okubanga kufuna information okulaba nti muganda wange what next bagezezaako bakyagezaokukulaba nti ba updatinga naye njagala okubebaza mwenna mwenna mwenna mwenna baganda benjagala okubebaza mwebale nyo nyo nyo nyo nyo okuba nti tusabidde okulaba nti tubanja muganda affe fredi kajubirumbye naye ate njagala okubategeeza nti tebinabakuggwa tebinabakuggwa tebinabakuggwa muganda affe fredi kajubirumbye tebinabakuggwa olutalo olukyagenda mu maaso kubanga baganda baffe bangi nnyo ah, bakyali mu makomera kagambe baganda baffe bangi nnyo bakyali mu makomera so kinjaku okubategeeza nti baganda bange tebinabakuggwa tebinaba kuggwa the struggle is still continuing the struggle is still going on mbasaba baganda bange tusigale nga tubanja baganda baffe ntidamu tusigale nga tubanja baganda baffe saagala tugambe nti kati ere eh, tikyafulumye kubanga ye tikyagenda balagirawo nti no yoolufulumye bwe yakoma watandikira bagambe tikya waffe fredi kajubirumbire agenda kubalagirawo nti we yakoma watandikira weyakoma watandikira so esaawa zino eno ttiimu yaffe egezaako okulaba nti ttiimu yaffe eri ku ground ttiimu yaffe eri ku ground egezako okulaba nti nno ate egenza okubanga ekima muganda affe rumbye oluvannyuma lwokubanga amaze okuteebwa ttiimu yaffe egenza okubanga ekimi abo ge bayita amaanyi g'abantu tukyalwana tukyalwana tukyalwanira ddala tukyalwanira ddala tusigale nga tubanja ne baganda baffe abalala kubanga bangi nyonyonyonyonyonyo bangi nyonyonyonyo abakyali mu makomera bangi nyonyonyo abakyali mu makomera so tusigale nga tubanja baganda baffe wenjogera essaawa zino waliwo omuganda waffe omwamanyikiddwa nnyo nga mande yagudde mu batemu ne bamukuba muganda waffe mandi yagudde mu batemu ne bamukuba essawa zino eno ali ku lwaga hospital nkidamu muganda waffe mandi eyali polling agent wa pulezidenti wange yagudde mu batemu ne bamuyisa bubi nnyo era essawa zino lwetwogerera ali ku lubaga hospital so abasajja bano tebagezaako okulaba nti bateekawo embeera bagezesa kukulaba tibateekawo embeera era nyokugamba buli mufuutuso gyeyinayinayinayina okusigala ng'ali alat okusigala ngaali stede okusigala ngaali vigilant kubanga bana basajja bakitandisa okuba nga bateekawo bagunzi batandisa okuba nga bateekawo bagunzi bagunzi bano eno balumba okulaba nti nno batukuba beetegesa okuba nga batukuba okutubbako ebintu byaffe okututuusako obulabe so njagala okuwoninga mwena mwena bafood soldiers bulumanyi nti oli kumulamwa bino byona byona bategesa obikola just be alert bobo teruse entambulazo kukyusa entambula zo muganda wange kubanga bano bagunzi babasasudde regimu egezako okulaba nti etandika okubanga ekuba buli fuutuso gya waffe ekuba buli fuutuso gyaffe okulaba nti lwe babamalamu amaanyi okulaba nti banafuba mu mitima abamu bagenda kuba nga babakuba up to day so njagala okubagamba mwenna mwenna baganda bange mubeere vigilant mubeere alat yes mubere alert mubere vigilant mubere solid tomala gatambula tambula kidamu tomala gatambula tambula bwo otambula bera vigilant bera ngoli alert bera ngoli alert kubanga abasajja bano bwe beetegese okulanga bakola buli kimu mbagambe muganda ffe mane baamukubye baamuyisiza bubi bwe twogera essaawa zina eno ali lubaga hospital so recently bakubadde nisite so bangi nyo bagezako okulaba nti webabalumba nga babakuba mubafutusojja mubeere solidi kubanga waliwo ataaka ekoleddwa okubanga eno ataaka yabakufuuti soja bataddewo babikifeesi ngaomulimu ogwabwe kulaba nti bakuba buli fuuti soja bakuba buli fuuti soja so mubeere alaati mubeere vigiranti bagambye wetwogera kati fredi kajube yumbi amanyiddwa nga tica amaze okuteebwa mu kkomera era ttiimu yaffe egenze okulaba nti neemukima ttiimu yaffe gyetwogeddeko nayo egenze ku prison okulaba nti ekima muganda waffe ttiimu yes tiimu yaffe egenza okulaba nti ekima muganda waffe amanyikiddwa nnyo nga fred kajubirumbuye era anytime tugenda ba tufuna more updates anytime tugenda ba tufunamu updates naye nga wembagambye nti right now fred kajubirumbuye amaze okuteebwa amaze okuteebwa era tiimu yaffe egenza okulaba nti emukima ttiimu yaffe egenza okulaba nti emukima naye njala okubategeeza nti bino eno tebize just because of what nedda bino bize because of your consistence bino bize because of your struggle bino bize oluvannyuma lwokuba nti nomutaddewo embeera mulwanya olutalo luno mulemeddeko thats why omusajja waffe oyo bamaze ne bamuta so njagala okubeebaza mwenna mwenna baganda bange abantu ab'enjawulo abazze nga mukola muteekawo embeera nga muze muteekawo embeera njagala okubebaza mungeri ebamungerera mwebale nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo mwebale nnyo baganda bange yes njagala okwebaza mwena baganda bange mwebale nyonyonyonyonyonyo abazenga mulwana ensonga abazenga mulwanya abafutuso gyabaffe era njagala okubategeeza baganda bange ah nze ndi tiimu kuzunga mwana <laughs> eh, yes njaga okubagamba nti mwebale nnyo okuba nti mubaliddewo baganda baffe naye ate njaga okubatukiza nti tetupowa tukyalina baganda baffe abali makomera mangi nnyo njagala okubajukizamu nga muganda waffe uh, ah, waiza mukenya moses akyali kitalyano bangi nnyo abaana bakyali mumakomera kitalya prisoni kigo prisoni bamajete ba olivia bangi nnyo abaana bakyali mumakomera so mbasaba baganda bange tuleme kudda mabega tusigale nga tubanja baganda baffe tusigale nga tubanja baganda baffe okulaba nti baganda baffe bava mu makomera gye bali mbagambye nti ekiteeseza muganda affe rumbwe its because of you and me okulaba nti tutaddewo embeera okulaba nti tutaddewo okulaba nti tubanja baganda baffe so kino kikukatakako buli omu buli munauganda yenna alaba ku live eno okuba nti no tubanja baganda baffe njagala okubagamba nti tesaagala tutandike kuba nti tugambe nti tumazeeyo saagala tugambe nti kati yekiwedde kubanga olutalo olunene lukyaliwo olwokulaba nti baganda baffe abali mu makomero ag'enjawulo abali mu moroto prison abali ekigo prison abali kalamu gya prison batiibwa era muganda affe fred Fred Kajubi Rumbuye wano we yakoma we wagenda okutandikira agenda naye kwegatta ku lutalo olw'okulaba nti nno tubanja baganda baffe agenda kwegatta ku lutalo olw'okulaba nti nno alabisa agenda kwegatta ku lutalo olw'okulaba nti nno alabisa abo bonna bonna bonna abeefuula ti nno bali mu struggle nga tebali mu struggle nabagamba ebintu ebintu ebituli baganda baffe bya ddala bino ebintu bimubagana bange nebagamba nti byaddala so njagala okubategeeza leero saddala kuwagala nyo okubanga obudde bwa kiro gyokulaba ngezaku okulaba kino keepinga low voice naye nga njagala okubaza mwena mwena mwena njagala okubaza baganda bange okubanga mubadde kumulamwa njagala okubaza nti bannange temupoye ate tetupowa nkiddamu njagala okubaga baganda bange ate tetupowa kubanga tebinaggwa bino ebintu byetumubaganda bange tebinaggwa bino ebintu byetulimu baganda bange tebinnagwana bagamba nti paka nga tumaze okutuuka mu ntebe waliwo bannaffe abamu bali bagamba mbuno okulonda kwaggwa nga tebyobufuzi byaggwa okulonda kwe kwaggwa naye ebyobufuzi tebiggwanga nkiddamu okulonda kwaggwa naye ebyobufuzi tebiggwanga so njaga okubategeeza kasita mulaba muganda wange paatu wabaze kubanga ali wamu ne madamu harriet paatu ali wamu ne madamu harriet bagenze okulaba ti no bajjayo muganda affe tumbuye kasita atandika bwati muŋambe bugambi kasita atandika bwati muŋambe bugambi okulaba nti ate tubeera kulayibwemu eya muganda affe oyo naye nga njagala okwebaza mwena mwena okusigala nga mubadde very solidi okusigala okuba nga mubadde ku mulamwa okusigala okuba nga mukyali ku mulamwa temupowana bagamba temukkiriza zi diversion temukkiriza zi diversion temukkiriza abantu babakyankalanya temukkiriza abantu babuzaabuza musigale ku kintu ekituufu musigale ku mulamwa omutuufu musigale nga mwogera amazima musigale nga mwogera amazima mwogere amazima mwogere amazima tuyimirire ku nsonga z'abantu tuyimirire ku nsonga ez'abantu ez'abannayuganda ensonga z'abannayuganda zezo ez'okuba batutunula ensi yaffe okuva mu busibe bwe tulimu njagala okubategeeza baganda baffe baziba basiba nga tebabasibira misango mirala wabula nga basiba olwokuba nti nibo bavuddeyo okuba nga bawakanya nakyemalira nze kama kwogera nze ndi like example muganda wafe fred kajubirumbu ye naye ndowooza mumulaba abadde ova emyezi etaano bangi nyo bamacete bakyaliyo you know baserunkuma john bosco yakavaayo naye nga ekibasibya ge mazima asigiri nnya ne sewanyana bali mu makomera ekibasibya ge mazima so njaga okubategeeza nti bino ebintu bye tuli mu baganda bange tukyalwana era nabagamba bw'obumanyi nti gwokera ku makya n'owakanya nakyemalira mukiddamu nabagamba bwoba omanyokera ku makya ngaowakanya nakyemalire nogamba gwe nakyemalira tokukooye subira kimu okukusiba subira okukutulugunya ne baganda bafe abamuokufa ekyo kyona kibagambirawo bwoba omanyi nti oli ku mazima ngaomanye nti oyogera amazima getwogera ngaobiriku bya ddala ekyokukusiba saagala kibeere kipya gyoli nkiddamu ekyokukusiba saagala kibeere kipya gyoli ekyokukutulugunya saagala kibeere kipya gyoli kubanga bino byonna byonna byonna biri package of this journey to, to, to freedom bino byonna byonna biri part of the package to the journey of, to, on the journey to the freedom so jagala okubazaamu amanyi nga bagamba nti ebyo temubitya baganda bange ebyo temubitya freedom fighter yenna yenna aba ready counter any freedom fighter is ready to encounter any challenges ahead of him so we are ready we are more than ready we are not going to be intimidated tetugenda kwetitirira tetugenda kuba nga twekwekakweka tugenda kusigala nga twogera amazima omuntu yenna anaatuyumira mu maaso ng'agezako okulemesa revolution tujja kumutomera nkigambe omuntu yenna yenna yenna anaatuyumirira mu maaso ng'akyakalamirira obulusion tugenda kumutomera oba anaabaani oba anaabaani tetugenda kuta kuliiso ku muntu yenna yenna yenna agezaako okukuza revolution emabega so mpaka musaba baganda bange lets come back hmm? lets come back on the journey lets come back on the way lets come back on the track lets come hmm. back kubanga bino ebintu byetibibaganda bange it is everyone's responsibility it is a responsibility of everyone it is a responsibility of everyone okulaba nti nobaako kyokola obaako ettafaali lyokola hmm? eh, obaako ettafaali lyogattako ku revolution eno baganda bange so njagala okwebaza mwena abasobola okubanga muyimirira naffe mu finances njagala okwebaza mwena mwena abasobola okubanga mutuwa ku buyambi continue supporting us continue supporting us continue standing for the truth mwimire ku mazima tubanje baganda baffe twabanyiza lumbuye fred bamusesemiyo bagambye twabanyiza lumbuye fred abasajja bamaze ne bamusesema kati tusigale nga tubanja abalala temwerabira n'abagambye enamba yange eri 0704 94 5485 ngiramu enamba yange enamba yange eri 0704 94 5585 eyinamba yange eri ku whatsapp osobola okubaku kamesage konsindikira osobola okukubirakoko nja kuba nkukwata mulimu abamu nga bati enamba zaffe okwazitrakinga osobola okunsindikira mesagi nina lines nyingi nyonyonyonyonyo banotebatusobola bano tebatusobola kututrakinga kubanga lines nyingi zenina so i can call you i can talk to you using other private numbers so naye nga enamba yange eri 0704945585 ate e, amtn eri 0773749871 mtn giddamu 0773749871 so those are my numbers there on whatsapp ziri ku whatsapp ziri ku osobola kunkubira netuwogera netunyumyamu baganda bange naye nga njaku okubategeeza nti tukyali mu lutabaalo am very very excited am very very very happy okulaba nti finally muganda waffe Uh, kajubirumu ye fredi amaze okuba ngaateebwa kati olutalo lwetulina lwakumakinga sure nti eyo gye bamutadde naye akolaki naye abaayo kidamu olutalo lwetulina lwakulaba nti muganda waffe yo gye bamuteeredde ate tulaba nti kikwaki avaayo so that is the battle we have at the moment that is the battle we have at the moment era tiimu uh, tiimu ekulembeddwamu haliiti ne paato already right now kyemmanyi balaka banatera okutuuka era bwe bagenda kutuuka bagenda kuba bansindikira nuka message paato uh, m talking with paato here right now ne harriet bagenda ba bampa update zonna zonna kubanga nze siri take siri take nti nno eh, ndi ku ground aaa nze gulawundi yange ndi wano mu uganda nze gulawundi yange ndi wano mu uganda so bino byembawa um, ive got it from reliable information bino byembawa ive got it from reliable information so ah, ate nga byebituufu kubanga abantu abampadde information eno bebamu abagezako okutuyamba so njagala okubagamba abaganda bange lets keep fighting lets keep pushing lets keep on a track nkiddamu lets keep fighting also you can uh, you, you can follow me osobola okunyiga wo link followinga you can like my page nfe wa mubiru twava mu makomera wetwakoma wetwatandikira era tugenda kusigala nga tutambuza omulamwa fe tetutya biduduma tewali kyetutya amazima getuyimirirako amazima getwogera era nyoka okubategeeza amazima gengenda okuba nga nkyamiddeko tetugenda kudda mabega tetugenda kwetira nabo baganda bange jakukubategeeza tubeere ku mazima abakyali ku mazima mugayimirireko abakyayogera amazima mugayimirireko temuzungazungamu stas focast ebintu ebireeta zi diversion temubiwanyo mato ebintu ebireeta zi diversion temubiwanyo mato so lets keep focast lets keep on the track lets keep to the revolution kubanga njagala okubategeeza bintu bya ddala he keeps supporting us nabagamba i'm going for further medication nalibadde dinagenda dda but because of the finances ndi sente zenjagala tezinabakuwera i'm still here but i'm believing god for more provision so please you can still stand with me you can still stand with me for further medication bino byenjogera abanyambi tebabyagala bino byenjogera abanyambi tebabyagala naye njogeraku muba revolutionaries please you can still stand with me okulaba nti no ah, neyongerayo jane yange ngenda kuba ngenda mu november ale novemba ale novemba mwengenda okuba nga ate neyongereyo okulaba nti nfuna father medication ngenda sijja kwogera sijja ngenda gendamu but im going in europe im going in europe so neetaaga okuba nga baganda bange you start with me with your finance ngende for father medication okulaba nti bankebera omusaayi okulaba nti buli kimu mubiri gwange gubeera stable nabagamba nti nali mukomera for over seven months over seven months nayengenda ku medical check up Uh, lubaga hospital abasawo ne bakakasa ne baŋŋamba yes nyinza okuba tewali kizibu kyo kyamaanyi but i need to go for father medical check up okulaba nti bakebera omubiri gwange n'omusayi gwange so sijja kukoba kubagamba please start with us stand with us fetwewayo okuba nga tulwali ensi yaffe fetwewayo okuba nga twogera amazima naye ati nammwe muyimirye naffe mwemirire naffe tetujja kukuba nga tubagamba kuba nga mwemirire naffe naye ebyo nga tukitadde wabbali njaga kubategeeza nti we are still on a struggle we are still on a struggle baganda baffe friend kajibirumbye amaze okuteebwa njaga okubategeeza nti kati naawo tugenda okulaba tetubanja baganda baffe abalala kubanga baganda baffe bangi bakyali makomera temulowooza nti bino ebintu byawedde temulowooza nti bino ebintu byawedde baganda bange we still have many comrades of ours abakyali in different prisons so the more we put pressure wetetekawo pressure mwagenda okulaba serukuma nga bamutadde wetwateekawo pressure twagenda okulaba leero mbaddeko ne muganda wange omu naye bamutadde naye bamutadde so the more we put on pressure to this regime ejja kusesema baganda baffe so let's not keep quiet let's not keep quiet let's keep pressurizing this regime okubanga ebirizinga all our people okubanga ebirizinga all political prisoners nabagamba there is no much business yakukola sawa zineeno nga baganda bali makomera era ninga mubantu bange abanunda ntize mu biru njagala nyo okulaba tino i offer to you services era njaba wa services naye ate ngenda kuba nobinga bulobinzi kubanga sisobola balimba ngogenda kubawa service mu regimu ya mr museveni never And we Jimmy, Mr. Museveni, there is no services you can give. What we can do we the people, the next government, is we lobe. To lobbying our lobbies, no gain a quen, no gain a quen, no lobbying. And a year, co government, ya Mr. Museveni, the group quite a gazant, it was so we don't in one way, chairman, showing the corner, more services. Guanga, yo, Mulamago, making a shoe, and I can never want to have omulamwa gwa minisita museveni ne gavumenti ye kwe kumekira sure nti bannayuganda babonaabona kwe kumekira sure bannayuganda baakukola kwe kumekira sure bannayuganda tebasoma kwe kumekira sure nti bannayuganda babeera baabo kati temusuubi titowaanoomu abalimba mbusimanyange nakuba wa saavisizi okugyako ngaakola nemisa museveni kyetuyinza okukola nti ffe tugenda kulobinga tugenda kuba tuli mu lutabango lweno naye ate ngaotulobingira ku bantu baffe ngaotulobingira ku bantu baffe kubikono gyaffe giri mu ensi ezebweru ngawetulobinga tulobinga that is what we can promise but not offer services because you cannot offer services in the dictatorial regime unless youare going to bow down to them because bo tebaga kulaba muntu ngaakola bulungi Ah, okujja ku ngaokunama gye bali nogera nebakuwa obusente nogera mukumi nti nobaweereza kati bomuyusi byendiko amnot in that category struggle gyetuliko right now yakulaba tunula ensi yaffe uganda struggle gyetuliko right now okulaba nti tukomyawo obuwanguzi bwaffe abasajja bwe babba tukomyawo obuwanguzi bwaffe abasajja bwe babba ye struggle gyetuliko esaawa zinero tewali kirala tewali struggle tewali kirala kye tuliko olwagana baana bange so tusigale nga tubanja baganda baffe lets keep on demanding our people i want to appreciate mwe bali okubeera ku baganda bange kubanga ziri sawa zigera mu sawa munaana nini tusigala nga tuli alert ne tusigala nga tuli alert nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nnyo nnyo mwebale tetupowa tetudda mabega tusigale nga tuli solid awo tugenda okulaba tino no tuwangula ensi eno ate tetuggwamu maanyi bipropaganda bingi bitambula eyo kuzi page muzi whatsapp groups bichi bichi baganda bange temukkiriza muntu abateeka muzi diversion temukkiriza muntu agezaako kulaba nti no abateeka muzi negativity abagezaako kuba nafuya emitima mumanye nti eno struggle buli omu nga wooli wena okulwanira ensi yo this is individual battle do not put this battle to another person this is individual battle buli omwayina ekigendo kye lwaki alwanira ensi ye nze lwanira ensi yange kubanga njagala abaana bange njagala abazukulu bange njagala okulaba nti nu neyagalira mu nsi yange that is why lero mubiru lwanira ensi yange so mwenna mwenna mwenna abali eyo nammwe abali mu diaspora njaga okubategeeza nti this is home this is your home so kikakatako nawe okulaba nti nobako etafaali lyoteekako kubanga western east home is the best twaba okulaba nga mukomawo mu nsi ya mu uganda nga mweyagala nga tulina gavumenti empya ekulemerwa his excellence robert sentamukyagulanyi nga buli omu yeyagala ate nga buli omu awulira emirembe mu gavumenti empya so njagala okwebaza baganda bange kubanga olunaku uh, information gye balinjaga okubayisaawo ku makya nja kubeera ngezako era nkukomawo okubaazi update nja kubaawo ku makya okuba nga mbawazi update endala naye nga sofa so good sofa so good ye information sofa uh, gyenfunye era nja kubategeeza nti information eyo eri very clear and sound eri very clear and sound so tukibeeremu mumagezi tukibeeremu mu magezi tukibeeremu mumagezi lazima tuliyambala engule lazima tujja kukigusa lazima kyonna kyetwagala tujja kukiggusa kagwake ketonye entebe mu ntebe nkiddamu kagwake ketonye entebe mu ntebe pulezidenti waffe hisekisensuba sitamu kyagulanyi ngaye mukulembeze waffe neokubategeeza nti tugenda kwambala engule tugenda kwambala engule tetugenda kudda mabegaso mwebali nnyo baganda bange mwebali eddala njagokubategeeza nti uh, nti awo bwegenda okukoma awo wegenda okukoma naye nga jagala okubategeeza nti tusigale nga tuli ku mulamwa tusigale nga tuli focast tusigale nga twewa respect lets respect each other lets respect each other lets honor each other lets work as a team nabagamba ekigambo kibayita team kitegeeza together everyone achieves more kyekyo ekigambo lwakiba kita team together everyone achieves more so it is a responsibility of everyone of us okulaba nti tusigala nga tuli ekintu kimu okulaba nti nga tusigala nga tuli ekintu kimu nga tulitambula kimu nga tussa kimu naddala abo abaagala okulaba ku nkyukakyuka okulaba naddala abo aba enkyukakyuka tusigale nga tuli kimu amafumu gonna tulina gatunuza mr museveni ne ba alaizi be nebagamba nti mr museveni nebalayizi be amafumu gatukajugira mr museveni nebalayizi be tujjaga bakajugira bwoba asala ono nga amanzi kangende ku saidi etulugunya abantu gwemanya nti amafumu agakuba mr museveni nawe galina okutuukako kubanga mwebebamu mubebamu baganda bange so omuntu enainainaina agezaku okulaba nti no nga alayibwa musajja oyo tugenda kumuyisa kyekimu oba oyambala enkuufiira oba tojyambala gwe kasoba ngaomukolera tujja kukulabisa nabagambe olinabo olugwe nalabisiza dda gwe bayita tom muwonge eh, oyo meeya wmeeya wakasangati oyo naye nja kukwategeeza nti naye yasaze dde eddiiro naye yasaze dde eddiiro era ngaalina kontrakt zebali mu kukolako nerijiimu eno naye abonabona tugenda kubalabisa tugenda beexposinga tetugenda kukkiriza bantu kuva eri bazanyire mu sitogo yaffe tetugenda kukkiriza abantu bafe eri bazinye omusito gweyaffe gye tuzimbidde ebbanga fe bamubiru we are the pioneers of this struggle so we shall not allow anyone to bring his noses in this struggle we shall deal with that person physically spiritually and financially we shall deal with you until we put you down because weare not going to allow anyone to joke with his struggle this struggle neina gyevudde so njaga okubategeeza mubirunze atatya biduduma nja kusigala nga njogera amazima ate nja kusigala nga newe nayimi newe tunasigala abiri ne pulezidenti wange tugenda kusigala nga tulio tuli kumazima nga tuli kunsonga zabantu so mwebali nyo baganda bange mwebali ntanjagala okwebaza mwebali onoyamba omutuwa mwebali sitogo gyemutuwa njagala okwebaza mwena mwena bantu bangi bannange abakatuwa sente mu medication yange mwebali baganda bange what really appreciate you sigenda kubamenyamanya kumanya kubanga bamu for your privacy you don't want to put you on in light but i want to appreciate you mwebali obuyambi bwemunsindikira mwebali obusente zemunsindikira okunyabako ku medication i want to thank you so so so much bebi nebituzaamu amaani byonna ebituzaamu amaanyi nitusigala nga tutambuza struggle byo byebituzaamu amaanyi tusigala nga tuli kumulaba kubanga tukimanyi nti tulina baganda baffe batulirimu tulina baganda baffe batubeeramu yes ngeiwaliyo abanyampi abagezako okutambuza ebibuuzi byabwe bonga omulimu ogwabwe gwe bakulaba nagwo essanyu lyabwe kulaba nga tufudde essanyu lyabwe kulaba nga tuli mu ntaana naye tiwabiro ne baganda baffe nga bo bagamba aa fe tugenda kubawagira fe tugenda kutambuza strugle wadde tetuliwo physicaly ne atleast financially katukibeiremu so namwe batumiddeko baganda bange mwebali nyonyonyonyonyo era njaku baikalegi nga tusigale nga tuyamba strugle tuyambe bafutusonja baffe abali mu makomera tuyambe ba political prisoners abasaza bali makomera tubabeereremu famire zaabwe tuzibeereremu baganda bange tuzibeereremu laziba tuliyambala engule mwebali nyo baganda bange mwebalire eddala nze ngenda kubasibula kubanga mpulira kati obudde bwebwo naye nga kibadde kinkakatako okulaba nti zijja nembawo amawulire ago amapya kumaca ngenda kubambawa update kumaca ngenda bambawa update naye nga information gyensabye okutegeera nti honarable ah, nkunjinji njagala okumubaza naye omulimu gwakoze naye nga yefamishi gyesembyeyo okuba nti muganda wange paatu ne hamieti babadde bagenzi okukomera okulaba nti babikira muganda waffe so iwill keep you posted thank you so much temuzikiza good night okiraba okiraba naye nga sinaddawala nga sinaddawala before, before anything kye netaaga okwebaza netaaga okwebaza buli munauganda yenna this, this is a celebration for ugandans for each and every ugandan but its a celebration for those who have been fighting bwoba ngaomaze ebanga ngaolwana amazima ga katonda bwoba nsemberedde ki kfc kijja eh? tugenda sala ekikuuku kya kfc ababadde nga bali mu kulwana so bwena abadde nga bali mukulwana kikfc eh, kijja ekikoko eh, kire kinene okitegeera because this is, this is a very very very big victory temukitunulira nti just fred afune egonde ki nti fred afune freedom no this is a very very very big victory okiraba eno victory nene nnyo kubanga gavumenti singa yatusalako netuzikiza kugundi ku social media nga bwe baali baagala okikola era bannayuganda kati singa mwenna mwena singa buli kimu kyonna kyakola kisinga buli kimu kyonna kyafa nga tuliyeeri okitegeera naye mwebale nyo mwebale nyo buli munauganda buli munauganda yenya buli munauganda yenna alwanye eyasigala ku mulamwa eyasigala ngaapostinga abakubanga amasimu abatwitinganga abakolaki mukoze omulimu gw'amaanyi eh? omanyi sometimes nyinza okujja kambagamba amazima in most cases tubanga tikimanyi nti tulina amawulire amalungi getusobola ogamba bannauganda naye tulina okiprocessinga and we understand the way we need to get things done okiraba so kati nga gunda eyo wiiki ejja e, e, gunda eno wiiki eyo wiiki ewedde nali of course nali nga somehow nali nga nkimanyi nti fred ajja kola ki ajja kuba nga ali free naye tulina osooka ne tutunuliramu who is who is who is going to be affected tulina abakadde bafe okiraba tulina abakadde baffe tulina tulina mungunda abazeeyi tulina abalwadde tulinaabamaabaki buli kimu kyona so we have to make sure nti bwe tuleetago ne information wakiri nga tumanyi nti tukikakasiriza ddala nti waliwo ekigenda mu maaso kiraba so munaatusanyiwa we tuba nga tetuvuddeyo nalabanga bangi baganda bange batusindikira meseji abalala batunyigira abalala bakolaki abalala simanyi naye nga tulina okugumiikiriza tulina nga aninda bulinzi eh? was i was just expecting i was waiting for this day just okulaba nti tukoze eki ah, lutuuka luno olunaku lutuuka so mwenna mwenna mwenna baganda bange mbeebaza nnyo abakoze emirimu gy'amaanyi babrogers abasigala nga muli kumulamwa mwenna mwenna mwenna abasigala nga muli mukolo bye muli mukolo kiraba mwenna mwenna mwenna mwenna kati eno uganda <laughs> kanokatestika ugandaaaaaa bwetuba nga tusobola okulwana muganda waffe muganda waffe ali munsi endala netumununula netumuleeta nafuna freedom kati gwe weebuuze uganda empya eh? tujja kulwana ate kano wano museveni nakusuubiza spiderweb kati tuliku ka 1 eh? wano tuliku ka 1 tetunajja spiderweb tetunajja its just ka its not even 1 it sounded like 2 of, I mean half, half, half a percent tukyali mu kulwana victory yaffe ejja eh? victory yaffe so eh, anyways <laughs> siina bigambo bingi i do not have many things to say nga bulijjo naye nga zekyenina okukola kiri kimu kyokka neebaza bulimu na uganda yenna era abadde ng'ali mu kulwana eyasigala ng'ali ku mulamwa eyasigala ng'akuba masimu eyasigala ng'asindika zi messages mwenna mwena babloggers bamasaaba bannimwe buli omu yenna abadde ng'ali mu kulwana buli munnayuganda yenna eyagaana okutuula eh? buli munauganda buli munauganda yenna eyagaana okutuula wansi busimanyi nti alinde amawulire simanyi nti alinde break news nkwebaza nnyo yegwe yegwe yegwe you are the true hero eh? yegwe yegwe mu uganda empya haa mu uganda empya gwe wetanga simanyi nakumanya naye nga nze kyemanyi kyemanyi buli omu yenna akoze omuwanvu amazima ga katonda so take this opportunity to learn nti everything is possible uganda tusobola okununula ensi yaffe bwetusigala nga tulwana bwetusigala kumulamwa mwe abagwamu amaanyi simanyi nti mukozeeki simanyi nti bwemunyiga just kati ninyo simanyi nti biki mwabamanyi mugende munywe gundi mulye gundi mulondo oba mufune gundi simanyi bakaite ki kalaka ddagala bakaite ki mugende munywe gundi aga maddagala agabongezaamu amaanyi kubanga tetwetaaga abagwamu amaanyi fe tetwetaaga abalwanyi ne bwolwana kati ninyo ne bwokola ki naye nga kyetusaba kiri kimu kyokka buli munnayuganda yenna kubanga fred fred nga fred nga muganda waffe okuvaayo kintu kikulu nnyo kintu kikulu nnyo kikulu nnyo kiba kigatta kuki ku struggle yaffe naye twongezeemu amaanyi tulabire eddala nti era tusigala nga tukolaki nga tulwana kubanga lwe baasooka era aliko wano era aliko wano bwoddayo n'olaba live video gye twakola oba zaali august 5th oba 4th nga fred nga bakamukwata olwo lunaku lwenyini netujje netubagamba nti ok fred room atali mu uganda aliri naye abannauganda bangi eh, koolwo olunaku lwenyini emitima gi gyakutusa edda abasinga baali bagwamu amaanyi naye kati mulimu bangi bagwamu amaanyi mulimu abannauganda bakavaayo kati bakavaayo kati bakafuna gala amaanyi okuva mu agasti so please tetubeera bwetutyo tuleke okwebaka eh? tukendeze okwebaka tulwane tusigale nga tulwana tusigale nga tulwana nze sijja im no going to come here musimanyi nze kyemanyi nkimanyi nti abannayuganda bangi nnyo abaana bangi balwanye era singa singa singa muwikiriza n'okunzikiriza mba nsobola nakumentioninga amanya gammwe buli omu yenna yenna yenna gwemanyi nti aze ng'alwana okitegeera bangi nnyo bangi nnyo bavuddeyo era mu gurupu wano mbalina eh, waliwo <laughs> ah, oba mbogereko banjogereko gundi amanya gammwe gundi uganda empya wano wano wenzikiriza nti mu uganda empya uganda we no going to sleep for the whole week tetugenda kwebaka wiki nam i mean si no wiki namba omwaka mulamba we are not going to sleep the, the whole year wetinaa <laughs> mbalaba mbalaba bataddeko zi comments kati bagambe nti mbogereko waliwo uh, jami yes jami tukwebaza nyo waliwo gundi hanna tukwebaza nyo ngenda gezako ndaba oba nazijukira gundi amannya gona waliwo airini airini tukwebaza nyo boba oli ku fred kajubiteekako erinnya era ngenda era njja kubanga kumanyi kubanga mbamanyi nti erimuli mukoze kimuli yeri mwe namba manyi so ah yebani ah banna ah, kanjire ka, ka, kambalete ne kona manyi ano mwe baze kwa baba na Uganda bayinzo kubanga te bali wano ku live they not here on uh, on live with me na enga basi gale ndo ngabalwana bakoze omulimu gwa manyi and echiru manti abasinga bana abana ah, bamu bayinza okuba ngaakola omulimu gwe enemabega naye nga tetubebaza nyo okiraba ngaate bebabadde nga bakola omulimu gwamaanyi so kyembasaba kiri kimu kyokka buli yaliku eno live bwobanga omanyi nti waliwo mukwano gwo waliwo muganda wo waliyani waliyani yenna yenna yenna gwomanyi nti abadde ngaakolaki ng'akola omulimu gw'amaanyi era sooka okole kisooka omwebazeeko kiraba waliwo ogundi simanyi nti nkoka etayenda simanyi nti bano naye bakozesa zigundi zizi nicknames so kampiteiteko wano mu gurupu ndabo banaafunayo amannya gona waliwo morin yes morin bana waliwo jeweriya waliwo gundi magisibani bonna anyways ah, waliwo kabuye ah, boston waliwo bannaye bibani kanjire kanfunayo amanya wano wali ogundi husina nti amanya nga alina wano i have the names so i have to every ugandan kandabe aha waliwo madways media waliwo matavuliriani waliwo poli abalala temulina amanya but im going to try to say in whatever names mwemanyi era eh, nkimanyi nti mwena muli wano mukozeki mumpuliriza yes ivan bruce waliwo amina yes ba eh, bana amanya nga mangi hu, hu yose baliwa baliwa baliwa kanjire nga nsomeka ogundi amanya wano bangi nyo abasinga aba maybe some, some people tebalina tebalina gundi tebakateeka gundi amanamba gamasimu ebadde ki levi yange ah, kwendi kwendi ebadde evuddeko ebadde evuddeko katini nyo yes kwendi ah, baliwa baliwa baliwa baliwa kansoke ndabeko amanya ah, amanya gonna galiwa ah, who else eh, banaye nga muli bangi eh? muri bangi nnyo i cannot even go through like each and every person's name naye nga mwebale nnyo mwebale nnyo yes eh. <laughs> ah, netwaliwoyabalala ah, waliwo ba nvc waliwo bagondi mukisa plit mukisa waliwo madways media waliwo bani bannange amanya icannot finish like all the names amanya asobola gammalako gona naye nga nzekyenebaza kiri kimu kyokka mwena mwebalenyo so ekikwatagana ne ku fred abo abakajja eno some people are just uh, reaching uh, abo abakatuuka for those who are just reaching uh, ono oh, Uh, ah, kugundi ku, ku, kwani yes kukikwatagana ne kupato pato gyagenda agenda eri gundi fred gyabeera just to do uh, a quick uh, final check uh, okulaba nti bakonfaminga nti fred atuuse ewaka naye nga ye ekyokuvaayo olredi olredi twakyogerako neye wiiki ewedde nga tubagamba bagambe nti fred buli kimu kyonna uh, process kyamalirizibwa just tulinda bulinza koleki aveeyo uh, so we just you know, were waiting for uh, you know, the full confirmation uh, and, ha, and afande masaba yes afande already namu kyamwogeddeko naye nga kituufu yes afande masaaba mc simpo ah, ah, eh, jb muwonge bannaye amanya gali mangi abaana basigala nga balwana basigala nga bali kumulamwa so mbebaza nnyo mbebaza nnyo so tusigale era nga gaguni kino kitwongeremu amaanyi this you know, give us you know, even more energy enkya tukeere bwe tugamba nti twagala okulwanirira kino neera nenkya tuteekemu ago amaanyi naawe naawe abaddenga bannaye nzikyegusaba kiri kimu kyokka you know, this is not just about happiness Na naawe abadde ngaalowooza nti simanyi nti byetukola tebirimu gundi tebigize tebirina mugaso ke kaseera naawe okoleki osooka okirowoozeeko ogambe nti why maybe even myself i need to join the people who are fighting for uganda okiraba fred fred okuvaayo waliwo omwana omwana wano naye alina essabyo ali mukulekaana <laughs> jangu olekaane kam kam kamsehai ajuman <coughs> anyways yes <laughs> yes map media bandi mwenna mwenna mwenna mwenna mwenna mwenna yes ba julius katongole mwenna so kyengusaba kiri kimu kyokka mwenna ababadde nga babeeranga kugunda abadde nga bali mu kulwana nama ababadde nga babeerende mabega kyembasaba kiri kimu kyokka fred tavuddeyo just kulwokumanya nti bamuwaddeyo ku bwereere okiraba they did not he, he, was, he did not just get freed nti avuddeyo bwe bato nakola ki ne bamuyimbula aa ah, ah. abaana abaana abasigala nga balwana abasigala ku mulamwa abasigala nga bateeka gundi gavumenti yetaki kuninga abakuba amasimu abasindika zi emails abakubirya poliisi abakola ki buli kimu kyonna kyemwakola eyo gundi abannayuganda bangi abasigala nga bali mu kulwana naawe kenyini yes ne bakanso babaloyas bonna bobiyanga yes mumentioninge buli linnya lyonna every name that you want you can mention it iwill be able to mention it here on live naye nga tubebazanyo amazima gakatonda katonda tubebaza nnyo mwenna mwenna mwenna mukoze omulimu mwakola omulimu gw'amaanyi ne muwadda ne baniwona ofcourse muwadda tesobola mwerabira muwadda kanso muwadda nekyandibadde nti mulimu bamu abavayo maye bannauganda yes ne andrew ne bani mulimu abannauganda batalina patience abannauganda twetaaga kuyiga okubeera patient okiraba mulimu abavaayo bali batandisa okwogera obubi ku kikwatagana ne kumuwadda ate bagamba simanyi nti muwadda ate simanyi biki biki banna mulina okuyiga okubeera bagumiikiriza okit mwetegera mubere bagumikiriza especially mwezino mwabunogundi zino wiiki ezigize zibadde nga zisembayo weeks satu wiiki nye ezibadde nga zisembayo ng'obeerakaawo omanyi ki ekigenda maaso naye nga tosobola nokuvaayo ogambe abannauganda kulwokuba nti ino kyoyinza okuggyamu just akanti ako katininyo kayinza okyusa ensi namba okiraba kati nga ffe ababa nga bamanyi naba balala tulina okubeera bagumiikirivu olina ogumiikiriza nomanya nti owaye kangiri kangumiikirize naye nga no, no, no, no, no, no, no, no, no, bana uganda tuige ekintu kimu okubeera bagumiikiriza yesu wa pepu baani bona okiraba mwenna mwenna okiraba tuyige ekyokubeera bagumiikiriza kati ndaba waliwo naabakyali wano babagambye bugambye nti babakonfaminze nti fredi rumbu yekiki nekigenda maaso wondo tumaliriza process naye nga wakyaliwo muna uganda akyaliyawo nga tali patiens nga yekyali mukubuza zejagala kumulaba akoze ki mundeke mukole ki okiraba ndinerwaba ngaalabye fredi ajja mulaba ate amala gambe nti oyo kicupu kikyupuli eh? oyo kikyupuli njagala mulaba nga gundi njagala mukwata mungalo bwamukwata mungalo aa ono si fred ono ayambadde gundi kuloni okiraba ebibadde nga biri mu mitiko gyabanauganda naye mwebale nyo mwebale nyo mwena abateekamu obwesigwa mu bannauganda abajja ne babagamba kye babagamba era namwe nemutegeera nemugamba nti owaayo ki kino nekino kyetulina okukola ki kyetulina okukola naye kyemulina okumanya ekikulu yes fred mustruggle muntu mukulu nyo naye nga ekikulu mu ggwanga lyaffe ekikulu nga bannauganda ekikulu nga bannauganda its the country of uganda the country of uganda nga uganda oli munauganda ndi munauganda uganda fena yaffe kati ekisigadde kwe kulwanirira awamu kwe kumakinga sure tetukwegatta awamu tubeeko kyetukola gana amaanyi ge twakozesa eh? gano amaanyi getwakozesa newandikubadde nti bamu bagwamu amaanyi abalala bali nga bakola ki bababuzabuza bakola ki naye nga kati kano ke kaseera naawe oddemu nkirowoozeeko ogambe owaayi maybe waliwo kyenyinza okukola Eh? I have, maybe there is something I can do in order to see if I can help you know, my country. Eh? tozalawa to tozalawa kantu konna konna konna konna konna akakwatagana n'okulwanirira ensi yes gundi fazili mayanja jafari bani bano kiraba so baganda bange ekyo kyembasaba let us always be patient tubeere assertive tubeere bagundi tubeereko ababuufu ebyo twabireka mu augusti najja wano ne mbagamba ebye break news ebyo ebibabuzaabuza tubirekeeyo mu augusti kati aliko wano amazima ga katonda aliko wano nga simanyi mbu simanyi nti aleeta break news bannaye sooka weetereze kubanga ebyo twabireka mu augasti ebya propaganda twabireka mu august e, ebyagunda ebyobulimba ebyaki twabireka mugundi mu august ebya break news ebitalina mugaso twabireka eri mu august okitegeera so bwobanga oliko wano otuwuliriza ke kaseera obeeko naawe ogambe nti wy aa ah, ah, weekube mu kifuba ogambe nti e eh, wy i need to do something for my country naye ngaekikulu kiri nti fred waffe patriciaseungu webalenyo amazima gakatonda ikinot even ikinot mention each and every person amazima gakatonda ikinot you know thank each and every person nayenga nzikemanyi nzikemanyi level eddako eh? level eddako musevn eh? musevn kiwalata sokotuwulirize level eddako katisawozino tujja eh? we are coming for you eh? <laughs> musimanyinzi tekyebaka mugundi mulume munenani ne janet katara simanyi kati kekaseera weterize eh? <laughs> tujja this time even coming even we are coming even more fire eh? <laughs> abula uganda enyuma uganda enyuma eh? eno victory eno victory nze nabagamba kasite eno victory eno victory kasite owangula victory ekwatagana n'okununula omuna uganda nga ensi namba uganda namba museveni nga yeyateekako ne order nti bamukwate bamusibire mugundi bamukidnapping enomukidnapping ngensi nga uganda ngeggwanga e-, jukira if uganda was not part of it soko sokolabe if the government of uganda was not part of the kino kidnapping fredrumbe bandibadde nga bebasooka otuwa amawulire eh Do you see this here? This is how guilty the government of Uganda is. Kumanga Fred Muna Uganda. The embassy of Uganda should have been the first one to come out Negamba Bana Uganda. Eh? Bana Uganda. Omuna Uganda wafe. tukozeki tumufunye the minister of foreign affairs yandibadde ngaavaayo e mugundu wegwanga navayo nagamba bana uganda omanyi okay this is what's called on fred simanyi bikibikyo kiraba naye naye okulaga nti government eri silent kiba kikulaga they already guilty eh? biri guilty ebyo biminisita byani biri guilty museveni aliyeri okwebaka byamulemye <laughs> amazima gakatonda simanyika tutandike kati spidew omuliro kati gutandise guyingiddewo nga bulijjo tubadde ku 1 kati katudde kugundi tugenda kuzza kugundi ku 2 tudde ku 5 bwetunatuuka ku 100 museveni ogenda kikiriza ogenda kikiriza amazima gakatonda tujja kukala katampaka eh? tugira kukala katampaka kino kyobadde simanyi nti webuzabuza simanyi nti okoze eki leero mbadde ah, gasirina bingi byengenda okwogera okugjaku okwebaza buli munauganda yena abaddeko buli munauganda yena yalwana namwe namwe kansokitereezeeku kwabo <coughs> aba banauganda ababadde nga baleetanga simanyi nti biki bipropaganda simanyi biki biki kano ke kaseera bambe mwetereze eh? buli buloga yena buli munauganda yena buli ki yena abadde nga aleetanga simanyi nti bipropaganda okuva eno neeri banna ke kaseera wetereze eh? sikyekyo its the time to uh, you know, uh, wefixing because you know, what's, what's going to happen next ekinaddako we need to investigate the people who are behind it baani abakiri mabega ate kati fred avuddeyo waliwo ekirera kye twetaaga kati fred avuddeyo fred ye kenyini hes gon to narat ye ajja tugamba exactly bamukwata batya yani era akirima bega bamutambuza batya bamusuzaawa bamukolaki buli kimu kyona kati lindako fred fred live ejyokusooka mama mamama eyo fred e, e, e, emira eyo live kyembasaba kiri kimu kyokka tugiteekeko erabike gundi ensi yonna yonna yonna kubeereko miliyoni n'ezimiliyoni ye atugamba olunaku fred atugamba olunaku agambe bigambe nti ngenda kujja live ku saturday saawa zino ne zino olyoko olabe gundi e social media bwegenda okwata omuliro mu uganda hmm? kati bwamaliriza asooka ayiseemu buli kimu kyonna ayiseemu atugambe buli kimu kyonna the way from from the day olunaku olwebamunkwata mpaka olunaku olwasembayo eh? mpaka olunaku olwasembayo olunaku olwasembayo nga olno olunaku lwavuddeyo kiraba tusooke tuwulirize awo no wetujja okumanya kati bali abamulyamu olukwe abamulyamu olukwe mamamamamamamamamama muzinge mutandike okuzinga obugoyi e eh? muzinge obupale bamwe mutandike okuzinga obupale bamwe mutambule mubule kubanga bwaba <laughs> e Eh? naye nga nayenga esanyu esanyu lina esanyu lina esanyu lyolaba eh? lina esanyu lyolaba before i even finish this life lina esanyu lyolaba it's what we need this is what we need for our uganda in, you know, for our uganda eh? hmm? for the uganda for the new uganda this is this is this is the, this is the true happiness that we need in the new uganda kati gana amaanyi gemulabe getutaddemo nzikyembasaba tulina ogundi almost 1300 ugandans abatulaba nzikyengusaba kiri kimu kyokka aside from joking tuteeke gundi byegundi nyinza okujjawona ican come here nembeera gundi ngaali mukusaaga nenekirala nembeera nga ni sirias bw'oba ompuliriza kati musajja gwe mukazi gwe bw'oba ngaokimanyi nti oli muna uganda wazalibwa uganda olina omusaayi gwe uganda please nze kyenkusaba kiri kimu kyokka teekamu omutima gumu ogambe nti owaayi aa for once lemi kanveeyo nange ndwanirire gunda ensi yange okiraba weje mo mbusimanyi nti olinda mbusimanyi nti biki biki ebyamaanyi ebikoze ekipuliza ah, asobola kubiteeka ebbali for once fight for your country n'omutima gumu kiteekemu gundi weteekemu kali kati fred bw'aba ng'avuddeyo abaana baba nga bamulwaniridde fred n'avaayo naawe kenyini osobola okwegatta kwabo n'olwanirira ensi yo kubanga gye tukoma okubeera n'abannauganda bangi okiraba gye tunaakuma okubeera n'abannayuganda bangi abavaayo ne balwanirira buli kamukona ne bagamba nti gundi waliwo ekimutuuseeko ne tuvaayo ne tulwana ne bagamba nti gundi waliwo ekimutuuseeko ne tuvaayo ne tulwana uganda egenda kyuka manga ago kubanga lina essanyu tosobola kuŋamba nti bannayuganda tukome kwalina essanyu tetukoma kwalina essanyu era twandibadde nga tukikozesa ngaomukisa tulabe nti wy tuwangudde akatale akasoose eh? we have won the first battle olutale olusoose tuluwanguddemuko naye naye naye tukoleki tukwate ekkubo tugire tuddemu tuzanye tugire tulwane okitegeera tugire tuddemu tulwane tuteekemu amaani okitegeera so please nze kyekyo kyembasaba namwe abali mukuba abasimu yes kansubireke ka message kamugenda okuyisaako ku bannayuganda naye nga kyekyo kyembadde nga njagala ogamba bannayuganda abatulaba togirega tobaako tobaako gwogirega tobaako gwonyooma bw'olaba ng'alina kaali mukola omanyi kyekyo ekizibu ekikyalemesa okulwanirira uganda fenna abali wano gwa ali wano atulaba you are here because you want to see a new uganda tewali gunde there is no other excuses oli wano okulaba nga waliwo uganda empya so please bw'oba oyagala okulaba uganda empya uganda empya is not going to appear tejja kuva eri mu ggulu egwe mu mikono gyo fred tavudde muggulu n'agwa mu mikono gyo eh, okiraba fred tavudde eri muggulu n'agwa mu mikono gyo n'enkyukakyuka ye uganda tejja kuva eri muggulu egwe mu mikono gyo ebyo olina okulwana olina okulwana muganda wange nzi kyekyo kyenkugamba siri mukwegayirira kubanga ojja kuba nga oli mukulwanirira ensi yo naye nga nze mansobola okuwa gundi e, gundi eki advice emu yoka iwanirire ensi yo olabe nti olabe nti gundo ojinunula kubanga eryo essanyu libooba olina lino essanyu erenkana bweri nti kulwa fred kati gwe weebuze enkya n'okeera nga osobola okwetala n'osanga owapoliisi n'ogamba wapoliisi owapoliisi ogamba ki muganda wange ogamba ne weebuzaako n'osanga omusirikale n'omugamba nti wi kiki kigenda maaso kiraba so that is the happiness that we need in our country please mugezeeko mugezeeko bannaye si, si kubeegayirira sikola ki naye nga nze kyekyo kyembasaba tusigale nga tuli mu kulwana eno tugikozese nga example okiraba tugikozese eno nga example nungi eyokulaba nti tusobola okulwanirira ensi yaffe okiraba yes waliwo ali mukuba esimu yes andrew genda maaso uh, king asad bami webale kunyigawo ku katebe mm -hmm. Mm-hmm. era naffe nessanyu lituse nnyo naye ensonga mm-hmm. gy'oliko nkuluke ngaasaani mm-hmm. naye nze mbadde ndowooza nti nze njagala kkuwa mulimu mukama wange bwe tukozeemu uh, kwempa ya online ne tutegeera nti kati akyasinze okutuleetera obuzibu ennyennyennyo ye mungereza lwaki ttiimu yaffe eyo eyawano eya uh, spider web tetukulembera olutabaalo olulumba bungereza mhm. tumale wiiki emu ku bbiri mhm. nga bwe tuserebureti nga fredica giwerumbu ye release mhm. nga tukuba ensi emu yokka yokka yokka nga tunoonya minister of foreign affairs owa bungereza minister of uh, african issues owa bungereza ne katikkiro wa bungereza tukuba abantu basatu abo bokka bokka with one message bave ku uganda mm-hmm. kuba recently bebokka bakongeramu sente mm-hmm. they are the only people abatanaba kudiclaringa nti museven is legitimate mm-hmm. america yadiclaringa europe yadiclaringa netandika n'okuteekako embago naye bungereza has not committed themselves where they stand in this quagamaya of uganda no kyoyogeddeko kitu